igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ibiganiro biherutse inyuma twarabonye ukuntu imana yadukunze ikaturema ariko kandi mu nyuma yo kuturemwa umuntu yahisemo kugenda kure y'imana ariko imana ntiyamutaye yaciye iza kumurondera biciye mu kimazi kidasanzwe cyatanzwe rimwe gusa mu mwana w'imana yesu kirisito bagenzi twarabonye neza yuko hariho inzira zibiri inzira igereranywa na kayini abantu bashaka gukurikira uko imana bashaka gusenga imana uko bigombeye hagaca haba n'iyindi nzira na aberi y'abantu bavuga ngo mana kuvuze uku nange niko nkora maze bagahitamo gukora uko ijambo ry'imana ryavuze badahinduye na gatoya akanovera kadasanzwe imana yaremanye isi kagiye kononekara uko buke n'uko bwije mu kiganiro rero duherutse kubona twarabonye ukuntu yesu kirisito yaje hano ku isi kugira ngo agarukane ka kanovera nyene ka kandi imana yari yipfuza biciye mu kimazi cya yesu kirisito turasubizwa itoto maze tukongera tukaba abana b'imana kurusha mbere mu gihe cya kera yesu kirisito kugira ngo bino abishike ko yaciye avuga ngo muri njyewe ndahashize ishengero rishasha mu isezerano rishasha maze acahinduka ibuye rigumya ifuruka natwe uyu munsi turi bamwe mu bagize amabuye yagiye yubakwa kuri urwo rushengero rufise fondasi idasanzwe kuri kirisi zinagimara rihabwa icubahiro twarabonye rero yuko ishengero ry'ukuri ishengero atari ishengero ry'ikinyoma nta handi ryubatswe ryubatswe ku rutare niwe yesu kirisito ibi bishaka kuvuga iki utizeye yesu ubwa mbere niba ishengero urimwo ritizeye yesu twarabonye yuko iryo shengero ntabwo rishobora kuba ari ishengero ry'ikinyoma kubera yuko ishengero ry'ukuri twarabonye yuko ryubatswe kuri yesu izina ry'imana rihabwa icyubahiro uyu munsi naho tugiye kuraba ikindi ikiringo cyaciye gikurikira rino shengero ryaciye ricamwo izina ry'imana rihabwa icyubahiro yamara imbere y'uko dutangura ikiganiro cy'uyu munsi bagenzi mu nkundire tubanze twishire mu bako y'imana mu gusenga mwami shimwa cyane kubw'urukundo rwawe heza hezagirwa kubera yuko ukunda ikiremwa muntu ku rugero rw'akataraboneka kubw'urukundo rwawe nicyo gituma uduha iri jambo rya buri minsi yose twama twahawe wifuza yuko tuba nk'uko ugomba wifuza yuko tugendera mu nzira y'ukuri mwami dutahuze twereke inzira y'ukuri maze tumaze kumenya inzira y'ukuri aba ariyo twaba ducamwo gushika tumaze gushika twese mu gihugu cyawe cy'ibwiza mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen bagenzi uyu munsi udasanzwe nk'uko nari mpejeje kubivuga tugiye kurabira hamwe ikindi kiringo cyaciye gikurikira mu gihe yesu yari ahejeje igikorwa cyiwe cya hano ku isi cyo gushinga ishengero twarabibonye hariya mu banyefesi igice cya kabiri harabyerekana neza ukuntu bimeze havuga yuko yesu kirisito yahindutse ibuye rigumya ifuruka ni kuvuga ngo niwe rutare twese twubatse ko maze intumwa cumi na zibiri zaciye ziba ayandi mabuye y'itanguriro ni kuvuga ngo yubatswe ku rutare ari we yesu maze ayo mabuye yagiye yubakwa gushikana n'ubu na twebwe abantu bari mu ishengero ry'ukuri twubatse turi amabuye turi urunani rw'amabuye twubatswe ku mubiri umwe umubiri umwe nawe udasanzwe ni yesu kirisito izina ry'imana rihabwa icyubahiro yesu kirisito amaze kugenda mu ijuru amaze gutandukana n'abigishwa biwe hariya mu byakozwe n'intumwa cya mbere harabyerekana yaciye agenda mu ijoro ariko abasigira isezerano ridasanzwe nk'uko turibona muri matayi igice cya mirongo ibiri n'umunani uhereye ku murongo wa cumi n'icyenda yababwiye ngo nimugende rero mwigishe amahanga yose mubabwire inkuru nziza y'uko bategereza kuza ku rutare ku isoko y'amazi y'ubugingo aba baciye bagenda rero kuvuga ubutumwa baciye batangura igikorwa kidasanzwe kugira ngo baguke maze bakore umurimo wa nyuma yesu yifuza yuko bakora ibi mu gihe bari ko barabikora yesu yari yabigeje neza yuko atagiye kure yabo ahubwo azokwamana nabo mugenzi nagira nakubwire na n'uyu munsi yesu kirisita ricari kumwe natwe kuko yavuze ngo gushitsa ku muhero w'isi yesu ategereza kugumana n'abantu bose bamwizeye ategereza kugumana n'abantu bose turi ku gikorwa ciwe gushika igihe yesu kirisito azobaje ubwa kabiri yesu ategereza kwama ku ishengero ry'ukuri mugenzi ishengero ry'ukuri riyobowe na yesu yesu ari imbere yaryo naryo rirakurikira mugenzi menya ishengero ry'ukuri inzira y'ukuri hamba nawe wifatanye naryo mu rugendo turimo rudasanzwe rwerekeza mu gihugu cy'ibyiza izina ry'imana rihabwa icubahiro maze yesu amaze kubibona ibyo yiyereka yohana hariya yohana murabizi yuko bamaze kumuterera mu ngunguru y'amavuta ashushe agasha maze akava yakomeye barabuze uko bamugira maze babaze kubura uko bamugira baravuga ngo reka tugende kumuterera hariya mu izinga gipatimo maze azopfirayo bagenzi nagira ndababwire yuko iri zinga gipatimo ryari izinga ribi cyane ku buryo nta kantu na kamwe ko guhekenya kari gushobora guhaba hari ahantu hagizwe n'amabuye gusa hari ahantu ubuzima bwaho budashoboka nta naho batokuyica naho batokugirira nabi irungu gusa no kubura ibyo byari bihagije kugira ngo uce wipfisha hakiri kare baravuga ngo uyu mugabo ko byanse yuko apfa nimureke tugende kumutariya hamazoko apfira ku mabuye apfe nabi yicwa n'inzara n'ibindi bari bumvanye n'aricyo gihano bari bakwiriye kumuha ariko mugenzi nagira ndakubwire yuko hariho igihe imana ireka imana ireka ngo ibintu bigushikire ifise intumbero ya iyi ishaka kugushikana ko yohana bari biyumvira yuko bamuhanye nyamara bari bamurungitse kubonana na yesu yesu araza mu gihe yohana yari ari mwino zinga patimo aramubwira ngo ewe yohana hariho ibintu bikomeye ukwiye kwandika ibi nabyo ni ibi ibi ngo wandikire umumarayika w'ishengero iri ntingi yesu afata yohana amubwira amashengero indwi aya mashengero indwi yari amazina y'ibisagara birindwi byo muri aziya ntonya byahera byahera kuri efeso bigashikana kuri rawodokiya efeso cyari gisagara gitangura hagakurikira za simurambwe na za perugamo n'ahandi gushika muri laudokiya byari ibisagara bitonze ku murongo efeso cyari gisagara cyari hejuru nako cari ku ntango hafi y'uruzi ku masanganzira abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye bagiye muri aziya ntonya cyaba cyo gisagara batangura gushikamwa hari ahantu hagwiriye muva nyinshi y'abantu hari ahantu ubudandaji bwari bugwiriye cyane amabizinesi atandukanye byari byoroshye cyane ni kuvuga ngo hari hariho ubukerebutsi bwo gukora cyane yesu aravuga ngo kubera yuko mwebwe intumwa muri ku gikorwa kidasanzwe muri ko murakora cyane yesu ahitamo kwitwa ishengero ry'intumwa arigereranya nka efeso muri rusange kubera ryari ishengero ry'abakozi bakora badasanzwe iri shengero ryatanguye mu gihe cy'umwaka wa mirongo itatu na kane yesu agenda mu ijoro riza kurangira mu mwaka w'ijana eh, mu mwaka w'ijana yesu kirisito yaramaze kugenda mu ijoro iri shengero hamwe n'ayandi mashengero yose nk'uko namaze kubivuga yesu ntiyariko avuga amashengero yo mwa kino gihe kino turiko turavuga ca kera yamara yafashe bino bisagara nk'uko bitondekesheje ku murongo abarira yohana ukuntu amashengero azotondekeshwa gushika yesu kirisita agarutse ni kuvuga ngo cyari igihe cyiwe cya yohana acyagiranijwe no mu gihe cy'efeso aravuga ngo hazoza ikindi gihe kigeranye na simuruna hazoza ikindi gihe kigeranye na perugamo filadelfiya hamwe n'ayandi gushika n'igihe kizoza cya rawudokiya bagenzi ibi bihe byose tugiye kuzobiraba mwa kino kiganiro kugira ngo turabe ibihe ishengero ryaciyemo maze tuzorangiriza kuraba ibihe ishengero uyu munsi ririmwo maze tuvuge ngo iri shengero niri hama nawe uca uhamagarirwa kurijamwo ariko uyu munsi mugenzi ndifuza kumenya ikintu kiranga ishengero ry'ukuri ntabwo ushobora kumenya ishengero ry'ukuri utaramenya ikiriranga iri shengero rya efeso ryo mwa kino gihe cya efeso dutegereza kuryigana ubwenge tukaritahura kubera yuko nigo nibo bantu ba mbere nibo bantu ba mbere batwereka akarorero k'ukuri kwiza kubera yuko ryari rigizwe n'intumwa za zindi zibonaniye na yesu imbona nkubone ryari ririmo yohana wa wundi yesu yakunda yama ku birenge bya yesu hari harimo petero wa wundi yamabaza ibibazo byose bishoboka yesu hari harimwo ba toma bemera yuko barinze kwiyumvira hari harimwo ba filipo hari harimwo n'abandi benshi hari harimwo abagore babonye ibitangaza Yesu akora hari hariho kandi abantu bihanye bavuye mu bafarisayo bari barabonye ibikorwa bidasanzwe bya yesu hari harimwo kandi na pawulo wa wundi yagenda guhiga ubwoko bw'imana maze akibonanira na yesu imbona nkubone yesu akamubwira ati njyewe kirisiti uri kurahiga ryari ishengero rikomeye cyane uyu munsi bagenzi dukwiye kurabira akakarorero tukavuga ngo ibintu byaranze rino shengero ry'ukuri ibi nibyo bitegereza no kuranga n'ishengero ryo mwa kino gihe cyacu ku bw'ibyo niba hashobora kuba hari ishengero ribyemera rikurikiza indinganizo nk'iyi yo mu isezera yo mwa kino gihe cy'igihe cya efeso nanjye mpamagarirwa guca ndarijyamo bagenzi hariho ikintu dakwiye kwirengagiza mu gihe tuba turiho turiga inyigisho mweneye dukwiye kumenya yuko hariho imana imwe n'ukwizera kumwe hari ishengero rimwe ry'ukuri rimeze nka Abeli rivuga ngo imana ivuze ngo dutange ikimazi kiva amaraso maze ugaca akaba ari cyo nyine ugenda gutanga ishengero rifata rifise ukwizera aha tubazi ko turavuga doctrine inyigisho y'ukuri ihimiriza abantu gukurikiza uko ijambo ry'imana ryavuze bibiriya badaciye kubiri na gatonya cyangwa ngo bahakane kandi ari cyo imana ibigomba ko dufite icyivugo kivuge ngo niba byanditswe muri bibiliya nibyanjye n'umuryango wanjye n'abazonkomoka ko bose mbere ni iby'ibiremwa byose yamara iyindi nyigisho yose yozanwa n'umuntu idashyigikiwe na bibiliya iyo ntago ari iyanjye ntago indaba kubera yuko njyewe ndi kiremwa cyaremwe n'imana bagenzi bujya. iyo waremwe n'imana eh, abahinga bose mu gukora ibintu nk'akarorero nk'umuntu akora ajya amapire yo gushyira mu iradiyo aravuga ngo aya mapire azokora igikorwa iki runaka kandi ntabwo arekuriye kuzoja mu mazi n'ibindi ayaha umuntu wo ku isi umuhinga wo ku isi haba ukora telefone haba ukora ikindi kintu runaka bose iyo bakoze ikintu baca bagiha urutonde gikwiye kugendera ko bagasohora basohorana n'agatabi iyo bakoze telefone cyangwa ikindi kintu barashyira ko romarike y'ukuntu icyo kintu gizokoreshwa ku bw'ibyo na twebwe turi ibiremwa by'imana bidasanzwe imana niyo yaturemye ku bw'ibyo niyo ifise ise uruhushya bwo kuduha ukuntu dukwiye kugenda mugenzi mu gihe utaba uri kuragenda nk'uko ijambo ry'imana ritubwira iki gihe uba uri kuramera nka wa muntu agura telefone akagenda gusa arayibika hehe mazi mugenzi nta handi uri kurerekeza atari muri gihonomu nicyo gituma bisaba yuko tugenda mu nzira y'ukuri inzira imana itwifuriza iyo wowe n'ijambo ryayo kandi yesu nk'umwungere mukuru ah, nk'umuyobozi wacu nk'umurongozi wacu ari imbere yacu kandi natwe tukamuhanga amaso tukamukurikira izina ry'imana rihabwa icyubahiro efeso rero bagenzi bari abantu bari bafise ibintu bibaranga uyu munsi bisaba turabe hariya mu byahishe yohani igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere yohana yandikiwe amajyamba agira ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ryo muri efeso bagenzi umumarayika muri bibiliya bisobanura intumwa y'imana umuntu imana yashize ahantu runaka kugira ngo ayivugire ahinduke igikoresho cyayo ikindi nacyo abe umurongozi w'abantu runaka ababwire icyo bakwiriye gukora nk'uko imana iba yabimugeze yesu aravuga ngo wandikire rero uyu mumarayika w'ishengero rya efeso nk'uko ndibukubwire wandikire n'abandi bamarayika b'ayandi mashengero aravuga ngo umuntu uri ko agendagenda hagati y'ibiterekwa kw'amatara abigenzura ari ibyiwe aravuga ngo bagenzi iyo bavuze inyenyeri inyenyeri ni umumarayika umumarayika intumwa y'imana umuntu imana yahaye umuco kugira ngo awuhereze no ku bandi ni kuvuga ngo twebwe abagabura b'ubutumwa bwiza turi intumwa z'imana ariko kandi ntidutegereza kuvuga ibyo twigeneye ariko dukwiye kuvuga no gutanga umuco uva ku mana tudaciye ku ruhande mu gihe bagenzi woronka uwundi muntu mwigisha wawe cyane uwundi ariko arakubwira ubutumwa ntakubwire ibi ndiko ndakubwira byemewe na bibiliya azoba afise uwundi yamutumye ntago azoba ari intumwa y'imana idasanzwe ariko uyu munsi mugenzi ndakubwira ngo yesu arivuga aravuga ngo umuntu afise ibiterekwa kw'amatara mu biganza byiwe ni kuvuga ngo afise amashengero ndwi mu biganza byiwe ni kuvuga ngo umuntu ariwe murongozi wa mbere akomeye yashizeho ishengero kandi ariwe ariyoboye aravuga ngo ndazi ibikorwa byawe efeso barayishima kubera hari harimo abagabo n'abagore badasanzwe abagore buzuye mpemu yera abagabo buzuye mpemu yera abasore buzuye mpemu yera yewe bakora bagakora bazi uwo bariko barakorera bazi yesu kirisite ko barakorera arababwira ngo ndazi ibikorwa byanyu ndazi ndanabashimira kubera yuko muri abantu badasanzwe muriyamiriza inyigisho y'ikinyoma aho yova iri hose bagenzi mbega mwiyumvira yuko inyigisho y'ikinyoma bari biyamiriza ari iyahe yari iyo abantu bigira abavugishwa n'imana atari bo yesu kirisiti igihe yari ari kumwe n'intumwa hano ku isi hariya muri mata igice cya mirongo ibiri na kane haba ku murongo wa kane gushyika gatanu cyangwa ku murongo wa mirongo ibiri na kane yesu arababwira ati mwirinde abavugishwa n'imana abigira kirisiti atari bo kubera yuko mu gihe cy'iherezo nicyo gihe cyacu iki gihe hazokwaduka bigira abavugishwa n'imana bazokangisha abantu utumenyetso n'udutangaza bababwira ati yewe nimuze n'ibimuga birakira impumyi zirahumuka hamwe n'abandi babakangisha ibi yewe abashonje turabagaburira bakoresha ibitangaza byinshi ariko bazobakorera ibitangaza byose bishoboka nk'ibyo yesu kirisito yari yarakoreye hano ku isi yamara ikizobananira ni ikintu kidasanzwe yesu kirisito yari yavuze yari yavuze ngo naje ku isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibazobagume mu mwiza aba bantu bakomeza kugumiza abantu mu mwiza babahenda ngo ego nuze usenga ariko ugume winywera inzoga ego nuze usenga ariko ugume umusambanyi ego ngwino usenga ubwenge ariko ntibigere bakubuza kureka icyaha cyawe oya abo sibo kubera yuko aba bose nibo bagereranywa na bandi bano mwari mu rushengero rwa efeso bariko barahiga hariya muri matayo igice cya cumi nako muri matayo igice cy'indwi uhereye ku murongo wa cumi na gatanu tubona yesu inyigisho atanga aravuga ngo byanga byakunda hariho abantu bagenzi yesu aravuga ngo hariho abantu bazomaramara igihe yesu kirisitu azobaje kubera iki kubera yuko bagenda mu rusengero bagatamba yewe bagatarika bakiterera hejuru maze bamara kubona umuntu yiterera hejuru cyane bakavuga ngo ujya muntu niwe yuzuye mpemu yera bagenzi hari umuntu abazi kuvuga cyane yewe yamara kuvuga cyane ukavuga ngo uyu muntu nta muntu n'uwundi yoshobora kuvuga nka uyu muntu yuzuye yuzuye mwemu yera bagenzi mwakino gihe cy'iwacu cyo mu gihe cy'imperuka uburyo intumwa zakozemo ibintu ntabwo ari bwo na twebwe dukoramo ibintu kubera yuko bagenzi turi mu gihe cy'imperuka igihe cy'abantu bigira abakristo atari bo bagwiriye kimwe mu bintu byaranze ishengero rya efeso kwari ukugwanya abantu bigira abakristo atari bo abantu bigira ngo batumwe na yesu kirisito atari bo buzuye inkomezi z'abadayimoni zo gukiza indwara zo guha abantu ubuzi zo gusengera abantu baronke amaburse zo kuvuga ibimenyamenya n'ibitangaza bakakubwira ubuzima bwawe guhera ukivuka bakakubwira ati uyu munsi wari kugongwa n'imodoka ego wasohoka wagenda bakaca bakwereka ikimenyetso kizaguhaba maze imodoka ikaba amazi gacifungira impande yawe ukavuga ngo ego bya bindi pasitoro yari yambariye nibyo mba mpfuye yatansengera yewe yewe ubuhendanyi bwinshi burahaba ariko nagira nakubwire niba abo bose bo gukorera ibyo ego ni byiza nibyo bagusengeye wakize nibyo waronse buruse nibyo waronse umugabo yamara ibyo byose ntacyo bimaze udafise yesu utaraheba icyaha cyawe utiteguriye kuzotaha mu bwami bw'imana mu ijuru ntacyo byoba bimaze yewe ntacyo byoba bimaze rero kubera yuko mwari no shingiro kuri ryo muri efeso bari babizi baragwanya iyi nyigisho ku rugero rudasanzwe mbere hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya mirongo ibiri pawuro arihaniza abanyefeso yuko bakwiye kugaba yewe ntihigere haza inyigisho y'ikinyoma nk'iyi yo kwigisha abantu ibitangaza gusa umuntu akazogenda agasigura akavuga ukuntu impene n'intama byagwanye bihejeje kugwana yewe biragwana bigakomera hama impene igira amahirwe itsinda intama mugenzi rero nakubwire yuko iyi impene yatsinzi yagirwa amahirwe ugatsinda intama nawe yesu yitegure kukugira neza umuntu akabasigurira ibyo yewe mugataha mufise ibyizigiro yuko imana igiye kubagirira neza yamara ngo imana igiye kubagirira neza yamara mwebwe ataco mukeneye kugera mu nzira turimo yerekeza mu bwami bw'imana imana irafise iki tugomba ko iragomba kigoro kacu ko guheba ibibi ntago imana igendereye yuko duhabwa amahoro n'umutekano no gukundwa n'isi bagenzi nagenda kubwire yuko niba isi igukunze ibikunze icaye isi izoguha ikintu cyose wifuza mu buzima mu gihe woba uri uwayo mu gihe yoba yabonye yuko icyo kintu iri bugigukorere hama ube uwayo yamara niwahitamo guheba icaha ukavuga ngo njyewe ngira nkurikire yesu kirisito aho ajya hose isi itegereza kukwanka kubera yuko yahereye kwanka uwo ugiye gukurikira uhitamo bibiri mugenzi uyu munsi mbega urahitamwo gukurikira gukurikira yesu kumugira nyambere mu byawe byose canke urahitamwo uh, kwikurikira isi uronke amahirwe ndabisubiramwo yavuze ngo naje mu isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose bagume mu myiza mu kurangiza kino gice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere maze ushyize ku murongo w'indi uhavuga ngo ubunesha azohabwa amahirwe adasanzwe yo kujya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'imana yo mu ijoro mugenzi uyu munsi niba wemera kubaho mu buzima bubi wemeye kwanywa n'isi urunuka ukagira ibyo ubuze mu gihe abandi bobo bahafitiye umunezero wa hano ku isi ukemera gukurikira yesu no gufatanya nawe mu mubabaro n'agahinda twankwa n'isi mugenzi uzoba uri mu nzira y'ukuri werekeje yesu ahari ugana yesu ahari yesu nawe afise ikintu kidasanzwe yaguteguriye ngira ngo umenye yavuze ngo abamwizera bakanesha bino bazohabwa amahirwe yo kujya ku giti kiri mu iparadizo y'imana cy'ubugingo maze duhabwe ubugingo budashira duhore twibereyeho mu munezero no mu mutekano atagupfa atakurira atakuganye ataguhomba atabindi icyo gihe bizaba byabaye byiza mugenzi ndakwipfurije mugenzi irenze kuba muraha ico uhamagarwa ni kwizera yesu kirisito nagira nakubwira yuko vuba bidatinze yesu kirisito agiye kuza kandi agiye kuza gushyiraho isi shasha hamwe n'ibintu bishasha ibi kugira ngo abishike ko nuko azobanza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe yamara abagororotse bagenzi bazohabwa igihugu gihore ari icyabo ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirirwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito izere yesu bicicwe umunsi mugenzi mwakire ijambo ry'imana mugenzi mu gihe wumviriza ijambo nk'iri ridasanzwe birakwiye yuko ukora partage kugira ngo urishikane ku bandi kandi birakwiye yuko ukora abone cyangwa subscribe kugira ngo bize bikorohere kuronka n'ubundi butumwa mu kiganiro gikurikira yesu akugirire neza kandi aguha umugisha umuhezagiro uva mu ijuru n'amahirwe yo kuzoshika mu gihugu cy'ibyiza bibi byawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen